csodálatos ember? Ki ez a gyönyörű szép ember? Ki ez a csodálatos ember? Ki ez az ember? Indítom a latát, esre, gyere, gyere már! Este megnézzük, hogy a te csajod mit csinál Átul megbömböltetem a rajos minimál De azért bontok egy trinket, ettől leszek a király kalipó Hívd Tiszta, tiszta katya, már neki az agya De nem Tibi, hanem El José az atya Ki ez a csodálatos ember? Ki ez a gyönyör? Készület, a drinket már az arcba Ez a mulatás nem fulladhat kudarcba Youtuber zenél az mindig cringe De itt van a fel az energy drink Ezt arcba Aztán indulok a harcba Itt van az atya, lecsúszik a gatya Nem mondd meg, hogy mit csináljon, de le lesz a Tiszta, tiszta gatya, már neki az agya De ne nem áll Zsozé, az atya Ki ez a csodálatos ember? 180 centig lábbal popozok Ki ez a gyönyörű szép ember? Ki ez az ember? Szeretem sorol! Ki ez a csodálatos ember? Ki ez a gyönyörű szép ember? Ki ez a csodálatos ember? Nyugodtan tedd bele a szádba ez baby Mert mi elintézzük, hogy nem maradsz trébe Nyugodtan tedd bele a szádba ez baby Mert mi elintézzük, hogy nem maradsz trébe Nyugodtan tedd bele a szádba ez baby Mert mi elintézzük, hogy nem maradsz trébe Nyugodtan tedd bele a szádba ez baby Mert mi elintézzük, hogy nem maradsz